हेलो आज फेरि मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो ब्लगमा आउँदै हुनुहुन्छ बहिनी कुमारी अनि बहिनी काजल है काजल हामी यहीँ जिममै भेटेको कुमारी त मैले पहिल्यै चिन्थ्यौँ आज चाहिँ हामी सँगै मिलेर वर्कआउट गर्ने भनेर एक हप्तामा एकचोटि भेटिन्छ हामी होइन प्रायः सबैको टाइम नमिल्ने भएर आज तिम्रो के दियो भन त आज मेरो चेस्ट मन चेस गर्ने हामी मिलिहाल्छ I see the light inside you, brighter than the sky. hold on, just let us escape and fly away tonight. काजल बहिनीले चाहिँ होइन आज ऊ उहाँ बेन्ची प्रेस च्यालेन्ज गर्छु भनेको छ अहिले भर्खरै यहाँ हल्का अलिकति वार्मअप <laughs> गरेर खै खै भाइसित हो नि ठिक छ ठिक भन्दै छ कुमारी अङ्कल कुमारी कुमारी यो है oh. मसल छ oh, यहाँ oh, त हो ओ ए अस्ति यहाँ वेटिहाल्यो त्यति ल पाँचवटा हाल्दा एक दुई तिन चार पाँच हानिरहेको छ त तिमीले चाहिँ पहिला उता गरेको होइन ब्लु फिटनेसमा त्यहाँ चाहिँ के ट्रेनिङ लिएको थियो होइन आफै गरेको युट्युब हेर्दै त राम्रो गर्छ तिमीले अस्ति हामीसँग गर्दाखेरि त कुरो पसिनो पनि भयो त पसिना आयो भने त राम्रो हुन्छ नि एक्सर्साइज गर्दाखेरि मेरो त घरमा पेट चिसो हुन्छ पस्नै आउँदैन <laughs> ओके अब हाम्रो काजलको वर्कआउट सुरु हुन लागिरहेको छ साइडमा हाम्रो दाई एकछिन कति हो thirty thirty thirty sixty KG sixty केजीको दाइले गर्दै हुनुहुन्छ साइडमा काजल दाइले त मलाई बोक्या जत्तिकै छ नि स्ट्रगल छ हाम्रो कुमारीले पनि कुमारीले एप्स गर्नु आएको छ हो यसो उठ त अब माथिसम्म उठ अँ सुट उठ उठ अँ पुरै उठ त अँ कोसिस गर त हो त्यसरी जति सक्छ यहाँसम्म भन न कुमारी यहाँ आऊ त काजलले यहाँ थर्टी केजी जाने च्यालेन्ज गरेको छ काजल काजलले थर्टी केजी च्यालेन्ज जसरी नि काजलले आइदिनु जाने हो जो पनि पावर त छ नेपाली नेपाली पनि <laughs> काजल बहिनीको वेट अलिकति अपग्रेड भएको छ अघि चार किलोबाट पाँच चार किलोबाट पाँच किलो पाँच किलोबाट अहिले सात किलोमा भएको छ ल सात किलो च्यालेन्ज एक तिमीलाई तर यो पनि हल्का बस्छ के पाँच दस सकिन्छ लास्ट एक दस ओ स्याबास त्यसै चाहिँ त अलिअलि स्लो भयो होला ओ सही हो सही हो कुमारीको चेन्ज भएको छ होइन अहिले भर्खर यहाँ सेटअप हानेर अहिले चाहिँ फेरि यहाँ नो रेस्ट नो एक्सक्युज ओ खुट्टा सिधा रहन सिधा तान न ओ सोच सक्यो भने माथि एकछिन रोक त ल बिस किलोको होइन बेन्च प्रेस ट्राई हाल्दैछ आफूले जाँदा सजिलो लाग्छ त्यही भएर दुवैपट्टि जस्तै यहाँ ग्याप चाहिँ बराबरी छोड्ने होइन रेडी उता लास्ट ट्राई हाल ल यसरी सकेसम्म रेडी ओ ओ ओ ओ ओ भयो त ए दुई भएन त दुई दुईचोटि भयो कुमारीको च्यालेन्ज होइन या ब्यालेन्स गर्नु घरतिर म त यहाँ तिमीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै आएर त्यहाँतिर पुसअप तिन सेट हानेको त्यसपछि सेटअप हानेको तिन सेट अनि त्यसपछि चाहिँ अनि वेट गरिरहेको थिएँ तिमी आएको थिएँ त्यसपछि तिमी के अरे काजल आएको काजल आइसकेपछि त्यसपछि हामीले गर्न सुरु गर्न सुरु गरेँ काजल फेरि हाने कि ट्राई ल म यो लास्ट म हान्छु नि त्यसपछि हाने ल तपाईँको यो सेकेन्ड एटेम्प ए अहिले त राम्रो छ हान्छ त इनर्जी बढ्यो क्या हो अघिभन्दा डबल हाने त कसरी बढ्यो इनर्जी ああいうだからやせんだねかっこいいでくださいかっこいいでくださいおおまたあれかね मतलब काउंट करे ना तो आठ नौ नौ सही बस होल्ड कर था ओ शाबाश 哎呀，तिन डलर भइसक्यो तिमीले यहाँ यसरी के अरे युट्युब हेरेर गर्नको लागि रेडी भएको छ कुमारीले ल गर गर अहिले चाहिँ बिचमै आगिरामै गऱ्यो ल कसरी भयो पाँच पाँच साढे पाँच भयो अहिले ओ साइगोमा त्यही अर्को त दाइजिस अब हाम्रो लगभग लगभग लास्टमा आइसकेको छ हाम्रो वर्कआउट होइन उठ न <laughs> अब यो गरेर त लास्ट गरौँ क्या है रोलिङ रोलिङ 아 마티 삼성 헤헤이 अँ यहाँ एकदम राम्रो हुन्छ त्यसको लागि अँ घर टेकेरै गर ल ल अँ मिस्टेक कस्तो क्युट खालको मिस्टेक हुन्छ त्यस्तो खालको क्या यहाँ गर्छु ल तानेर आउने बेलामा होइन के अरे के अरे हिपलाई चाहिँ सकेसम्म भित्र यता अब दुईजना बहिनीको यहाँ <laughs> यस्तो स्लोप भनौँ न स्लोप के अरे गुँडादेखि माथि काजोल गर त हो यस्तो गर क्या जाउँ त एक <laughs> निपु भन्छ त्यसलाई होइन पुस्टअप गरेको रिजल्ट हो होइन यहाँ काजल बहिनी आज हाँसेको हाँसेकै छ ल ल होइन अरे उसको हिप अचारसित भनेको त एक दुई ल गजल गर काजल गरा तिमीले पनि फेरि चाहिँ सेम कपी गरिरहेको अहिले ऊ यता कुमार यता हेर त यसरी कपी गरिदिएको त यस्तो तिमीले कस्तो भइरहेको छ अँ जस्तो क्या के अरे यहाँ हेर न उसको यो माथि कुमदेखि तल खुट्टासम्म यस्तो सिधा छ नि त होइन हो सिधा भनौँ त राम्रो राम्रो गइरहेको छ तिमीलाई अलिकति पुल जस्तो भएको छ फुल फुल अब अब यहाँ एक मिनटको प्लान च्यालेन्ज हुन आएछ तिनजना पनि रेडी ल स्टार्ट Seco. आजको हाम्रो ब्लग वर्कआउट ब्लग सकिएको छ अब एकदम रमाइलो भयो वर्कआउट गर्दाखेरि धेरै हाँस्यो उमिसेन उमिसेन उमिसेन हिँड्यो पनि गऱ्यो हामीलाई तर रमाइलो चाहिँ रमाइलो भयो कुमारीको भन्दा कुमारीको पुसअपको पोजले गर्दा धेरै हाँस्यो अब कता जाने त घर जाने हो हो ओके बाई बाई अझै अर्को चाहिँ भेटौँ है त बाई बाई अँ हेरेर होइन सब्सक्राइब गर्नु होला होइन हाम्रो अर्को अर्को भिडियो फेरि भोलि तुरुन्तै आउँछ खै त्यस्तो ओके बाई बाई